en voyant des ruines. Comme vous-même, vous avez constaté, tout est détruit. Alors que c'était là où le peuple de Dieu se réunissait pour prier. Il y avait l'ambiance. Et maintenant, cette ambiance, nous avons perdu Ça fait mal au cœur. Et ça me fait penser hein, à Némi qui lui aussi a vécu de pareils cas et puis il a pris l'engagement de venir reconstruire. Et c'est ce que je souhaite que tout le peuple de Dieu parti, qu'un jour, si on peut revenir, reconstruire l'église de Dieu.